cuci tangan Kisah cinta Sayyidah Khadijah bersama baginda Rasulullah Sungguh indah dan sungguh mulia Kisah cinta terbaik di dunia Berdebar jantung Sayyidah Khadijah Saat melihat baginda Rasulullah Khadijah memendam manusia Khadijah istri Rasul